Здравствуйте, меня зовут Петр, и я рад приветствовать вас на канале Петр Горбатюк. Today the lesson number 99 ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Dear friends, let me compare the British and American words. Дорогие друзья, позвольте мне, let me, сравнить английские и американские слова. Compare the British and American words. Итак, British words – британские слова form. Form. Это класс. Класс. Американское слово соответствующее. Класс четвертый, третий и так далее. Grade. Grade. Буква D. Язычок к верхнему небу туда. Grade. Следующее британское слово. Значит, лифт русское. Британское абсолютно такой же. Лифт, лифт. Английцы, э, американцы лифт называют элевате, элевате, элевате. Ну, русские тоже знают, что это за слово элеватор. Следующее слово русское – кино. Англичане – синема, синема американцы movies, movies, буквально движение, движение, movies, это кино по-американски. Трамвай, англичане, бритиш, трэм трэм Американцы streetcar, streetcar. Маленько в конце выговаривают R streetcar, метро, underground, underground, underground, буквально переводится under, под, ground, землей. Метро, англичане, British Underground, американцы Subway, Subway, метро. Если станция метро, Subway Station. Subway Station. Печенье. Следующее слово. Печенье. Сухое имеется в виду печенье. Англичане. Biscuit. Biscuit. Biscuit. Тоже язычок к небу в конце. Biscuit. T. К верхнему небу. Бисквит. Э, американцы. Американцы cookie, куки, Осень, осень, осень. Англичане. Autumn, autumn, autumn, autumn. Американцы. Fall, fall, буквально to fall, падать. Ну, падают листья. Fall. Американцы осень называют fall. Аптека. Аптека. Русское слово аптека. Что же говорят англичане? Chemists. Chemist. Chemists. Так говорят англичане на аптеку. Американцы drugstore. Drugstore. Буквально store это означает магазин или склад. Drugstore. Ну, слово драг, знаете, от слова драг добывает золото или вещества какие-то, химические металлы. Драгстор. Вот и все, дорогие друзья. Ничего сложного нету. Э, всего тут 8 слов. Такие, которые очень употребляются э, четко в Британии и четко в Америке. Вот и все. Друзья, Наша тема завершена. Я желаю вам всем удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте клики, делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока. Bye. Дорогие друзья, я еще раз с вами прощаюсь. Всего вам доброго. So long. Пока.